Ja, och vaknar de också för en gångs skull. Titt på det alltså, Storstank, Lushög och Lillorten. Tillsammans med två av våra sydafrikanska sjöbjörnar, nämligen Stella och Timjan. Jag tycker vi vinkar dem välkomna. Ja, vinkeliving! Och med de här långa och ståtliga framlabbarna så tar de sig fram har ju ingen sköldbjörn. Och då vet du vad som gäller. Då får du gå tillbaka och ta hand om eh, jakten på gråsäl eller något annat. Vi syns senare, ja. Tack, tack. Ja, Stella och Tilja, de representerar våra pälssädar. Och det betyder att de har till skillnad från sina släktingar sjölejonen hela två lager med päls. Kolla! en hel del skötsel. Ja. Och då är det bra med en böjlig ryggrad. Eh, sjöbjörnar, ja, de är inte bara smidiga under vattnet. Utan de kan även springa på land. Springa tusen. Ja, ja, ja, ja. Så kan det gå. Oh, oh, ah, hörde ni? Ja, det var min lilla piratkista som kurrade lite grann. Men det är ju för att jag skådar all den här förtjusande sillen som Stella och Timmy stoppar i sig. Ja, sill, va? Ja. Nej, men göra? Ja, skräpet det ska ju sorteras och kastas på rätt plats. Ja. Men det är ju alltid jag, ja. Det gör väl ni också va? Ja, bra. Ja, för finns ju risken att våra stackars djur skadar sig på trasiga flaskor och annat bråte och, och det vill vi inte veta av. Nej men jämmer och elände, nu går vi vidare. Ja, titt här står i lillorten i ett helt hav utav späck. Ja, det här är våra grå knubbsälar. Och dessa arter hittar ni även i våra svenska farvatten. Ja! Är de inte bedårande? Jo, ja, ja. ja det kan vara lite svårt att se skillnad på grå knubbsämnen, ja, jag kan ge lite tips. Ja. Ni kan kika på färgen, på huvudformen och på storleken. Ni ser att Marcus här som lillorten hänger med här, han är ju lite svart ja, och lite mindre och har formen som en, som en hund ungefär. Medan gråsen är sten här, han är lite gråare, han är ganska mycket större, ja, och har en rak profil. Men till skillnad från sjöbjörnar så är de här särbusarna inte riktigt lika smidiga på land av sig själva. Ser ni några flärpar till ytteröron på de här särbusarna? Nej, för de har ju inga Istället har de små, små hål bakom ögat, ja precis. Och de här hålen leder direkt in till innerörat, ja. Och bra hörsel, det har de också. Ja. Men exakt hur bra, det vet vi inte, nej. Så därför höll jag på med ett litet forskningsprojekt tillsammans med sälarna. ja, ja. Och, och längst ner på sälarnas korviga, korviga, korviga kropp, <laughs> där är ju baklabbarna. Eller hur, Storstark? Ja, där har vi dem. Och sälarna drar de här från sida till sida till sida för att få skjuts fram i vattnet. Och på varje baklapp så sitter fem tår med en massa simhud emellan. Ja, hej hej ja. Fråga på den! Nej, då går vi vidare. Har någon somnat på min presentation? Vem är det som snackar? Är det du? Inte du. Nej men nu får ni visa mig! Vem är det som sover? Oh, nej, det är ju Luspunk! Som sitter och sover på arbetstid. Nej, det här ska vi nog ändra på. Hörrni, Luspunk! Vad har du nu gjort? Ah, Tappat! Men det är det här jag pratar om alltså. Det är inte helt riskfritt för våra marina vänner att simma runt i haven och upptäcka faror som lurar under ytan. Ja? pratar inte om monster och gastar och sånt här. Nej. Jag pratar ju om gamla bråte och skräp och trasiga fiskeredskap. Ja, men det här kan bli farliga fällor för våra djur. Det här jag pratar om. Att vi lär oss själva. Nej, men, nej, men, nej, men Livi! Livi har trasslat in sig! Åh oh, nej, alldeles inställd runt halsen. Ja, nej, fan, ta bort det där! Hur mår hon nu då? Hur mår hon? Åh oh, nej, hon mår inget bra. Nej, vad ska vi göra då då? Ja, hjärt och lungräddning, bra där storstark. Jag, jag pumpar då. Och så behöver vi någon som blåser. Ja, ja Sten kommer till undsättning. Ja, det är bra. Pumpa och blås. Och pumpa och blås. Oj, oj, oj, oj, oj. Blås. Pumpa. <gasps> Det var bra! Bra! Men det var ju tur att det gick vägen den här gången. Men luspank. Vad ska vi göra med dig nu va? Nej, nej men storstark, du är lika dålig du. Ja men som kastar pant över däck och allt det här va? Nej, det blir nog rent av plankan. För vi båda två, era odugliga till plattfötter och ska hoppa på plankan. Ja, här har vi dem alltså. Lusplank och storstank. Ja, storstank han har Sira och lusplank har Maggi. Ja. Storstank, det är du som börjar. Är ni beredda? Är ni beredda? Ja! Ja, men må sämsta skeppsråtta förlora. Ja, men vilken risare va? Ja, men vem förlorade nu då? Knip igen era rötägg! Det är ju ni i publiken som ska kora en förlorare. Ja, och då gör vi så här. Ni som tyckte att det var massklättraren Luspank som var sämst, och ska hoppa. Solklart, ja. Förloraren blev storstark! Ja, nu ska storstark bada. Nej. Nu tänker ni alla lantkrabbor så här, ja, det är väl jättevarmt i vattnet och sådär. Nej, det är det inte Nej, en möjlighet. Och en massa sälbajs är det också, ja. Men det blir som peeling så här, förstår ni? Ja. Så storstark, nu är det bara. Vilket håll ska du gå? Oh. Nej, inte ens Sia kan rädda dig nu. Så är det ja. Hej då. Ja. Storstark, vad höll du på med? Ja, gå till plankan nu då. Vi har ju inte hela dagen på sig. Han är lite barnkompis, men vi har sagt minst en gång om året, för annars luktar han fel. Ja, storstark, du vet att det är dig som är Per år. Det är väl din tur, så gå. Du ska gå på planka! Vi har ju inte hela dagen på oss utan mesa! På plankan ska du! Och kom ihåg det viktigaste utav ja, storstad. Kom ihåg det viktigaste utav allt. Var rädda om miljön. Tack och hej!